しんちゃん。à o Xin chào. Chúng t 前回の動画いかがでしたかたったんむい。たったんむい。前回のさ、それはさ、13番目の妹とか俺ら言ってたけど、うん、まさかの主人公の名前らしいけどね。だけど、いや、まださ、あれ、ちょっと。 あのちょっとしかやってないけど、これから多分その中3とかで妹のことがいろいろ関係してくる俺らの方が先に先にこう読んどったんですよねまあ、そういう楽しみ方もだけこの動画はあるので <laughs> 本日僕らが聞くのが歌手エリックの「チャダイノイダオ」まあエリックとはね俺らは <laughs> 仕事やってるから写真ここ出してね仕事やっとるから確かにねそうお友達 じゃないよ家族いやいや一回しか会ったことない大のみだよって意味さなんかこう痛む心の奥底を触れるみたいなってことなの意味だけ直訳するとそういう意味なのらしいお前だから優しくするってことでしょあ、お前そのタイトルで優しくするはちょっとだまあまああるよ優しくするあるかもしれんけどまあまあちょっと 内側痛いところにすぐこの触れるあだから傷そう傷口的な傷触るみたいなそういやでも逆にだから触らないでっていう意味かもしれないいや違うでしょだってそれそのあれや逆説的に言う可能性はある触触るけど触らないでっていう本当の意味かもしれんっていうミュージックスタート 映画みたいな始まり廃墟みたいなとこ IT 50人んち入ったよえ泥棒や 風景になった回想シーンでねなんかロミオとジュリエット的なあ、まあ、昼間だけど 別れたいけど僕は子供だけん自分は別れたくないなってって書いてあるよ <laughs> なるほどね本当は彼女だけんえもう別れたいってことっていう気持ちの顔でしょ今のはええー、なわけ 大人にねねあ赤いマニキュアすって大人ですよねいやなんでキスするんすれね大人やからね彼女忘れたい言うとるのに大人やから大人になりたいってそういうこと かないでといやめちゃくちゃ挑発的に言ってる過ぎ去り際のいや大人やうれみたいなでバイクもやっぱ大人のバイクだったんなバイクやえー、じゃあ釣りとかじゃダメ 物憂げそういうことや趣味カメラです大人やいやいやだって釣りはほらお金なくてもできるけどさやっぱ大人ってお金があるカメラが道具の値段そんなことある いいやもう密会してるすぐにだけカメラぐらい撮り取らそうねタバコ大人の象徴で髪型もそのボサングレーじゃなくて刈り上げてさ大人の男に るよ別にもうねえー、うわ読めたかけどなんかのメール来てたよ今空いてるってなったないやもう絶対別れたいじゃん彼女の気持ち的にはさいやもうそうもう確実にそれでも やっぱだってこっちはさジャージみたいな着てさ男の人はさもう一人なんスーツみたいなそうね大人や大人や大人だなすカー ってる曲ってねあでこれが最初のシーンにつながるつながるわけねで洋服もちょっと大人な感じになってるよねなんか確かにそのレーザー着てさより戻したいとまた俺と付き合っていやだって大人を勘違いしてるね強引に行ったらいいみたいな またその原曲と一緒火めにす北の一人の本当の男本当の大人やっぱムキムキだもんねやっぱちょっとあのやっぱね体はいいねうーわもう完全に終わりだめっちゃ惨めやん 歌だった悲しい歌だった未熟な僕 <laughs> いいねいやいいね思春期の時にありがちなことよね、うん、もう俺らだってそんな経験しよるし自分が好きだった人が ちょっと年上のとこに惹かれてなんかこう自分のこと離れていくみたいないや俺ケンィ俺はまあ本当経験あるで18 <laughs> 歳ぐらいの時ね、やっぱその234歳あ違う違う223歳かの人にやっぱ奪われたのああだけどまあそれはねまさによ こんな感じだった洋服とかもちょっと一味違った2 2 3歳みんなだけ共感してあの聞く気もするけどななんかそのああこういうことあるよねみたいな、えけどめちゃくちゃ悲しいけどねなんか悔しい韓国語とか入れてるかなまあね悔しいよだってジマってあれでしょ行かないでとかなんかそういう意味なんでしょ別にね 日本語でいくらでも入れてくれてもいいのね「かジま」で日本語で3本じゃんいくらってめちゃくちゃなんかちまあこの曲の感じにはまあ合わんけどねいや悔しいねなんかその日本語を書いてほしいとは思わないけどいやでも日本の文化とか日本のミュージックとかもやっぱ知ってほしいけどね俺らはそうそうそうそうそうそうまあ今日なカジマのは合うね入れてほしいな もっともっと三浦大知もねいろいろ聴いてほしいいいものもちゃんとあるよっていう歌もダンスも音楽もちゃんとしてるのあるよっていう知ってほしいああはいそれは頑張ろうちょっと皆さんのこの曲に対するコメントお待ちしてますはいそれとチャンネル登録よろしくお願いしますまたバイバーイ